assalomu alaykum barcha barchaga yangi vlogimga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan men yana o'sha johir Xamjonov. bugun sizlar bilan hmm, antaliyani kechki oqshomi qanaqa o'tishini sizlar bilan birgalikda kuzatib boramiz Ketdi bo'lmasa mana shu yurgan yo'llarimdan nima chiqsa hammasini sizlarga bugun birma bir tushuntirib aytib ko'rsatib boraman hozir sizlarga bitta ajoyib bir manzara ko'rsataman juda ham ajoyib kechqurun bunaqa manzara kamdan kam topiladi antaliyani kechki oqshomini shotdan ko'rsatish joiz deb bildim hozir sizlarga ajoyib bir joyni ko'rsataman adashmasam bir oy yo'q bir ikki oy ichida mana shu joyni qurib qo'yishdi judayam ajoyib ko'rganinglarda mm, juda ham tez qurishdi man o'zim hayron bo'ldim va bu yoqqa hozir birinchi kelishim man mm, hech kelmadim vaqtim bo'lmadi endi kelib sizlar bilan mana birgalikda shu joyi mana ko'ryapman qalay endi biz asosiy qismiga o'tamiz asosiy qismi ko'rsatdingmi manzarani qaranglar sizlarga degan umiddaman ketdi bo'lmasa otangga hurmat nimadan boshlanadi deb o'ylasanglar bilasizlar nimadan boshlanadi otangga hurmat mana o'zinglar ko'ringlar shu turkiyaga kelganinglarda albatta har bitta joyida har bitta bosgan qadamingizda adashmasam shu turkiya bayrog'ini osilib turganini ko'rasizlar Juda ham ko'p turistlar faqat mana mana shu joyga kelishadi nimaga desanglar bu yerda mana hozir hamdon kirganinglarda bu yerda kirganinglarda pastga tushasizlar o'sha pastdan sizlar mana bu manzarani ko'rasizlar yaxshi joy mana Kaleichi, ya'ni Qalaychi adashmasam. Antaliyani Qalaychisi, Qalaychimi? Qalaning ichi ya'ni. Juda ham ko'p turistlarni jalb qilgan joy. Ajoyib. Qoyil qolsa bo'ladi. Hozir biz Jumhuriyat maydoniga keldik. Jumhuriyat maydoni o'zbekchasiga ham Jumhuriyat adashmasam. Lekin biz respublika deymiz o'sha respublika maydoniga keldi Gel. Aynı amca anlatan abi. Mehmet. Mehmet. Hey. Baksana. Yavuzlamıyor tarafından. Yaşananma serce bu şey zor için bu esme ezdemir tarafından üç tarafından yapıştırılıyor yani serce. Şşt. Sus sus sus. Karayı söyle. Hey gel. Gel. Ne haber? Nasılsın? İyi. Ah, ah. bir tane var. Gel. Ne haber dostum? ne? Hector? ne haber? Hector şu yolakları, suyları. bunaqa jonli edi deyapti ya'ni havaskor qo'shiqchida ya'ni ichidan chiqib ketadigan qo'shiqchilar mana shuda bo'ladi o'sha ko'chalarda har doim ko'rasizlar o'sha qo'shiqchilikka qatnashmagan ham lekin o'sha ichidan kelib o'shaga yurakdan aytgani uchun mana shunaqa ovozga ega o'sha kichkina yoshdagi insonlar ham o'sha katta yoshdagi insonlar barcha barchasi shunaqa kuchli ovozga ega o'zinglar eshitgan bo'lsanglar ko'rib turgan ko'rdinglar insonni ya'ni bitta odam bitta ovozi bilan aynan Aynen. Hangi Shunaqa insonlar ham chiqtiradi. Ya'ni shunaqa hmm, ovoz bilan mana bitta odamni o'zi shuncha odamni to'play oldi. Bugungi kunimiz ana shunaqa o'tdi. Antaliyani bir kechasini bugun sizlarga ko'rsatib borgan Johir Hamjonov bo'ladi. albatta blogim yoqqan degan umiddaman hmm, to'g'ri je professional youtuber emasman hozir endi yangi boshlagan youtubega yangi qadam qo'yib kelgan hmm, ya'ni hali juda ham yangiman bundan keyin yaxshi sifatli hmm, ya'ni qiziqarli yo'lga olib borishni olib borishga harakat qilaman barchasi sizlar uchun bo'ladi ya'ni to'g'ri xulosa chiqarilsa deb o'ylayman aynan sog' salomat bo'linglar kuninglar yaxshi xayrli omadli o'tsin ko'rishguncha diyalekt. Kimse almasın seni o, kimse almasın seni o. Yine bana kalasın oy, yine bana